قبلها ال support ورايا في يومي يومي من اقوى السبورتات لانه بيروح مع ال carry بس اقوى السبورتات لولو سوراكا يومي صوت اللعبة أصلا واطي أنا مش معليه على الآخر أنا لو علته على الآخر مش هتسمع حاجة ال DLC لو عجبتني اللعبه هجيب ال DLC let's go لو عجبتني هجيب ال DLC ايه يعني شكلها مش رعب اصلا ايه لوح اخاف من لوح يعني I know how you must feel. Lost. Alone. hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. شايف نفسي حلو دي من اللعب اللي هو ايه انت مش شايف نفسك ماشي graphics حلوه كاو دي الجزء الاول بتاع 2016 graphics كده اما الجزء التاني هيبقى عامل ازاي let's go الشقه دي اوكي ده بيت شقتين تعبيط معاه كشاف ولا لا طب ولا معاه كشاف ميزان بلاش ضلمه بلاش ضلمه واو حد بيستحمى نفسي ليه ايه الهبل ده هم لا انا اروح فين مش فاهم صوت حد ولا ايه ايه ايه الهبل ده بيانو متخلف ايه انت عبيط ولا في ايه ده ايه اللي انت اهبل انت رعب 2016 اهبل ولا ايه مقفولة مش هلاقي عفريت وهي الحاجة بتشتغل لوحدها اقفل يا زفت البيت اللي كل حاجة مع نفسه ده sorry couldn't see his exhibit. يخرب بيت امك لا حاجة تطلع لي من ام الدولاب اتخضيت اقفل يا عم الزفت اقفل اقفل ينعلب ام الدولاب اطلع فيها فريت عفريت عايزين قمصان في غيارات دي فيها ايه بقى ان شاء الله ايه ده اطمن للاوضه الله حاجه ما عادش كشاف ولا اقول لك ايه وانا انا اقضيها في الضلمه انا عايز كشاف مين الراجل اللي شبه الفروه ده ولا كل ستها ولا ايه ده مين دي قالهم كلهم ده انا ملك الرعب الكلام الفارغ ده ما يعمليش حاجه ها آه؟ شغل ازاز وهبل ده ما يعمليش حاجه You have to do better than this bro لعبة سيس كلام فارغ وبابا وعيلة أهبل أوكي ايه ده يا زفت انت ايه دي ايه دي تلزمني الكلام الفارغ ده المفتاح ده بتاع الأوضة ال الاوضه دي ايه يعني العفريت شكله ايه يعني لوحه ولا كلام فارغ افتح يا ايه ده استعمل المفتاح ازاي جدعان مفتاح ايه ده انا بلعب بالراجل الشرير المفتاح استعمله ازاي يا باشا المفتاح معايا بس دوس اي e. دوس اف في باب تحت انزل تحت يعني اخاف من ايه انا الراجل الشرير فيش حاجه ايه يا ايه ده ايه ايه ايه في ايه يا زفت انت في ايه سلم هو تحت فين حضرتك ده تحت السلم هي دي هي دي الأوضة علاوة ده في بدرون هي دي دي اللوحة من المجنونة هات الفرشة اهو اللوحة العظيمة ده خمرة ده ألوان ايه بترسم بالخمرة راسها lost you deserve it العدة ايه يعني اللي هيحصل هي دي اللوحة بقى ايه يعني عملها صح المرة دي هي دي اللوحة المعفنة اوعى اهو كان فارغ ماشي من هنا البيت راح فين ادينا عبل بقى البيت راح فين يا استنى بس استنى استنى استنى بس الحاجة تطلع من تحت الستارة دي الستاره بقول لك ايه انا خدت الستاره دي ايه يعني هيعملوا ايه يعني بعدين بقى يعني هتعمل ايه يعني ماشي في متاهة هو ايه اللي ماشي لا افتح النور اه انت مين قال لك تقفل الباب يعني ايه الغباء ده الراجل ده ابن مجنونة ولا ايه؟ اعرفه منين ده إيه يا ده استنى اكيد اه 8 5 4 ايزي يا عم انتوا قدام يا عم ده كلام فارغ ده احنا كنا بنلعب بنلعب حاجات اصعب من دي بكتير افتح ياه The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? منساش منساش اقفل يا اخويا اقفل بسم الله الرحمن الرحيم ايه باشا يا باشا عايزين نور طب انا المفروض أنا... ايه الهبل ده انا همشي على ضوء الشموع ولا ايه مش شايف حاجه ايه يا عم الحيوان انت بتيجي ايه في ايه في في في ايه لا لا لا اله الا الله لا اله الا الله لا لا بس بس, بس. بس اهدى كده بالطرحه الوسخه اللي هي اوكي مجنون انت راخر ناقصك آه. يا عم اللي باللوح بتجري وراه ده مجنون راخر بص يا اسطى انا طالع السلم لو لقيتك فوق انت حر ماشي وانت بتعوم في نفسك كده ازاي ما شفت انا مش قلت لك الاقيه فوق انا نزلت ازاي اصلا الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just بس right. يا حيوان بترسم نسوان يا حيوان جزمة فرح ولع في نفسه يعني ايه الغباء ده ايه يا اسطى انت بتولع في نفسك كم مره لا اله الا الله ايه الفيران المتخلفه دي بقى النيله ولا حاجه ولا حاجه يا جرابيع انا ملك الرعب ولا حاجه معفنين يا جرابيع اخوفوني بشويه لوح الراجل ده راح فين اللي في انا هفتح الباب ابقى في حته تاني يا حبيبي حلاوه هي جوه هنا ولا ايه؟ Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. مين بتعيط دي؟ علينا مش نور ولا إيه؟ انا مش شايف حاجه ده انا فاكره قفل هيولعوا فيا ولا ايه, إيه في ايه يا في ايه في ايه لا اله الا الله امك في ايه بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده ايه ده في ايه يا تعبيط ولا ايه ايه ده ايه ده First, I looked for a canvas. ده لحمه Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. عمل لوحه بجلد واحد ولا ايه بالنسبه للاضاءه يعني بالنسبة للإضاءة طب الباب ده اللي منور الله يخرب بيت أم اللوحة أرسمها بقع هي دي اللوحة شوية بقع فاضي يا عم الحاج اكيد طبعا ايه ده اقفل الباب اقفل يا حيوان اقفل نطلع فوق نطلع فوق كفايه بضرب ايه ده انا كنت فاكرها لوح بس حلاوة امك انا كنت فاكرها لوح بس هو في عفريت حلاوة افتح يا نيلة ده طلع في عفريت عفريت بيعرض عبيط يا اسطى هتعتعت شمعة ولا حاجة طيب ما مش طالبة بروح أمك كنت فاكرها لوح محدش قال لي إن في حد حقيقي ازيك يا مدام حد يستهبل اطلع عادي ولا اقعد على الكرسي وتعذبوني That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. البيت اللي طافح بباندا اللي هو نطلع فوق عيل متخلف دي لعبة اللوح تسألنيش عشان مش فاهم حاجة لغاية دلوقتي كل السكك مقفولة مقفول يا دي ام الفئران انا مش فاهم حاجه انا عمال اخش ببان كده صياده فئران علينا في عواد انا مش فاهم حاجه بسم الله الرحمن الرحيم في إيه؟ في إيه؟ هو شكل في حد هيجري ورايا انا عارف ايه اللي حصل في الاوضه ايه ده ايه ده انت عبيط ولا ايه انت اللي عملت كده صح استنى بقى واحد ستة خمسة احفظ الرقم ستة خمسة واحد ستة خمسة أهي ونعملها ازاي دي؟ مفيش ولا واحد ولا ستة ولا خمسة أصلا مية خمسة وستين يا غبي واحد ستة خمسة إيه؟ لا ولا مية غبي جدا ايه الرقم ده اعمل بيه ايه يعني مش فاهم علينا عمل زي ما انا بس الأوضة دي شكل فيها عفريت عم بقالي ساعة عم عمال اخش ببان آه، آه، مش فاهم حاجة عشرة ستين خمسين بعدين انا بعمل ايه هنا يعني رجع اعمل البتاع ايه ده انا مش هفرجع ارجع انا مش هفرجع ارجع مجانين مش رعب ده مجانين المفروض يعملوا لعبة قسم مجانين فاهم انا بجربها عشان اشوف اكملها ولا لا بس انا انا بقالي دلوقتي مش عارف ساعة بفتح في بيبان وشوية جنان يعني هتخوفوني بكرسي ايه الهبل هتعمل ايه يعني بروح ام اه ايه الغباء ده ليه وحو كرسي ده نوبي إيه؟, إيه ده اغبية قوي بيخوفوني باللوح والكرسي بس انا بديكي فرصتك فاضل لك 10 دقايق ها باخرتها لوحة وخفت يلا انا خفت تلات عيون واتنين مراخير وبقين لا معلش انا خفت انا خفت يا جدعان ايه هتعمل ايه يعني تنيل على عينك خفت ياه كنت كبير وبقيت صغير خفت منك خفت منك قوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو بقى هو بقى بيستعبط ولا ايه يا اسطى الكرسي بتاعك وقع خفت انا كده بس لسه كلام فارغ مش خايف هات هات تاني يوم كسر لك ام البيت ده كله ولا يهمني bara la عفريت اللوحة بتتحرك ولا أحيي الراجل ده بيتحرك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم This house is absolutely amazing. Oh, but those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. اوكي فاضل لي خمس دقايق الأرواح ساعة بفتح في بيبان بفتح في بيبان اه حط الديسك ايه يا عم الهبل ده ايوه اعمل ايه يا السلام عليكم بابا حلو افتح وغني Stumbling all around, stumbling all around, stumbling all around. So Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. ينفسح الرجل Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around. فاضل دقيقتين مش فاهم حاجه ايه ده يعني اعمل ايه دولاب اعمل ايه يا باشا يا حبيبي اعمل ايه فاضل لي دقيقتين وخلاص صح الصوت بيعمل حاجة صح؟ استنى all around, tumbling all around, tumbling all around. So funny, tumbling here and there, tumbling everywhere, and I must declare, I stepped right on her toes, and when she bumped my nose, I fell, and when I rose, I felt ashamed. Tumbling all around, tumbling all around, tumbling all. needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? stepped right on her toes. And when she bumped my nose, يا دي ام اللوحه كل مره بعمل فيها حاجه ها يا دوب بقع يعني قريب بفتح في بيبان بقالي ساعه خليها تاخد فرصتها اهو اركب رد على ام التليفون رد على الزفت بترد على التليفون ازاي اللعبه اللي هتجيب لي بتنجان دي مش... رد ازاي رد يا اسطى رد عليه ازاي ده me. What? What fire? Oh, God. Is she... Which hospital? I I'm on my way. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي فتح الباب؟ انا على السقف لا اله الا الله ده لعبه لعبه جنان مش رأ جنان جنان اهدى بقى حبيبي احوم الباب ده اتزحلقت على الارض ولا انا فوق انزل انا مدي اللعبه فرصتها ما مش عارف لا الراجل افهم حاجة ده انا اتحولت اللعبة دي معفنة تعبانة أوي تعبانة أوي مش هكملها دي تجيب لك شيكزوفرينيا عمال افتح ببيبان وضلمه يعني دي ليها جزء تاني بس ده الجزء الاولاني قديم بس يعني انا مش متشجع need to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as ده to واحد how, مجنون بص بص بص but then I sawed it off with a handsaw, ده واحد مجنون boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done لا before. لا لا لا مش Finally, عاجبني I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. وحش انا انا هوقف انا اديتها فرصة زيادة وبعدين اتعميت يعني يخرب بيت كده الضلمه دي يبقى يعذبونا يعني فاكس مش هكملها اللعبه دي مش هكملها دي انا اول مره العب اللعبه دي مش رعب دي هطل جنان فاهم ايه التخلف ده يا اسطى يا رعب يا, يا قصه مش واحد متخلف عقليا انا ناقص مش هكملها مش هكملها هي بتقفل ازاي اصلا ثانيه واحده بتقفل ازاي عم ياس دي اللي سي دي خرق بس بلا بالعرب بقى مين دول انا عايز اقفل اللعبه انت عبيط انا هجيب ابليس الكلام فارغ وحش قوي وحش قوي ما انصحكش تلعبها انا اديها فرصتها لقيت نفسي بلعب بتتكلم قد ايه لعبت قد ايه آه نص ساعة لا انا لعب اكتر 70 minutes 70 minutes او ساعة وشوية آه بحاول اديها فرصتها كده this game is out ولا تاني بقى ولا زفت هي باي باي ما العب ابليس بكرة peace. أه... لا ولا اتاكد منها رجاله حابب كل الناس اللي بتتفرج الناس اللي بتفولو الناس اللي عملت share آه، طبعا الناس اللي دعمت وشوفك بكره ان شاء الله اوه في بطوله بكره في بطوله بكره انا عكست على بطوله بكره افتكرت الساعه ستة سيو زير زير سيو زير لا لا لا دي فاكس دي فاكس ايه ايه دي دي واحد مجنون وعمال افتح في البان ايه يا عم القرف ده لا العب ليجا احسن بلا قرف بيس اشوفكم بكره سلام يا الصبح ابقى في البطوله بقى. اوكي اه صلي الفجر يا جدعان صلي الفجر وادعي لي بجد ادعي لي please please صلي الفجر والعيلي السلام عليكم good night عليه الصلاه والسلام